Vai decorrer o Career Day no ISAG European Business School no dia 2 de março. E neste dia nós, às 10 da manhã, vamos apresentar o workshop Redes Sociais 360. Vão igualmente decorrer outros workshops durante esta feira de emprego e Speed Recruitment, por isso é um evento muito interessante, dirigido em particular à comunidade do ISAG, mas também a outros profissionais ou estudantes que se queiram juntar para aprender mais sobre a utilização das redes sociais, eh, e também em outras temáticas que vão estar presentes neste evento. Saiba as informações disponível no link do vídeo.